vamos, Andy y yo estamos acá ya en San Francisco. Eh, pues está lloviendo, está curiosamente lloviendo, nunca había estado en San Francisco con lluvia. Eh, Andy, ¿qué, ¿cómo lo ve? Madre, lluvioso, oscuro, pero, pero no, bonito. Estamos con una mentalidad bastante positiva para esta semana. ATT Park, eh, como ven, ahí para adentro. Ahí está el campo de, de béisbol y vamos a subir a ver cómo está el Expo Floor aquí en Game Connection. llegando, estamos en Blue Sky en el evento de AMG, dice Capsizing. Ahora voy a buscar a ver qué más hago por la noche de hoy. Vamos a ver. Suena como que hay una fiesta, pero suena como una fiesta para todos. No, es música en la calle, es música en la calle. ¡Música en la calle! Estamos llegando a Lake Park. Está frío como carajo. Sí está haciendo frío, no invento. Está haciendo mucho frío. Yo sí tengo frío. Estamos ahorita en, un lugar <laughs> que jamás pensé que iba a estar. Estamos en las oficinas de Patreon. Estamos en los Estados Unidos. Ahí pueden ver a Rey. Rey. Di hola. Hola. <laughs> Yo estoy. No puedo creer que estoy aquí. Simplemente no puedo creerlo. Y nos vamos de Patreon. Vamos, Ya vamos ya, la noche es terminada. still